שיר לאהוב. כל אחד בעולם שפגשנו אז פעם מחפש דבר יחיד לאהוב, לאהוב, לאהוב רוצה כרמית, לאהוב רוצה עירית, לאהוב רוצה מחפש אותך ירום לא לשכוח, לא לשכוח להביא פרחים משלוח שלא הבאתי אף פעם לא לשכוח, לא לשכוח לאהוב אותך עם כוח שעדיין לא קיים, לא קיים טיפ טיפה אהבה יום יומית דרישה שלך, התחייבות מול אלוהים, לאהוב כל חיים, לאהוב, לאהוב, לאהוב אותה קודמית, לאהוב אותה עברית, לאהוב רוצה עולם, מחפש אותה לשכוח, להביא פרחים משלוח, שלא הבאתי אף פעם. לא לשכוח, לא לשכוח, לאהוב אותך עם כוח, שעדיין לא קיים, לא קיים, ועכשיו במסיבה שנקראת חתונה, זוג חדש שיוצא לרקוד הם יודעים לאהוב, לאהוב, לאהוב, לאהוב רוצה כרמית, לאהוב רוצה עירית, לאהוב רוצה אלון, מחפש אותך ירון, לא לשכוח, לא לשכוח, להביא פרחים משלוח, שלא הבאת אבא lolishkoch, lolishkoch, lehofotachim koch, shedain lokayam, lolishkoch.